哎，啊！哪あやら。2点当ててる KO80 おおペープ哥おおローテ見てるおおペープ哥よー It's team!